music brand ပါလေဒီကတည်းကဒီမှာနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်အော် music tour group နဲ့ပေါ့နော်ဒီ happy ရောမှာလာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပါလက်ရှိလုပ်ရလို့ကြာမှုကတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခွေရွှေဦးမှာအမြင့်ပဲဆိုတော့ထွက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အခုလက်ရှိကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းနေအကျန်းနေတယ်ဒုက္ခိတလောကဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခွေတစ်ခုကိုအခုစပြီးတော့အချင်းနေစဆီပြီးတော့ပုံစံစတင်နေတာလေအဲဒီနောက်လာမယ့်အခွေထဲမှာလည်းကျွန်တော် တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအမြင်အားတွေနဲ့မတူရဲပေါ့နော်ဟို music ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် instrument ဘိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုဒီ shadow တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး instrument ဆန်းဆန်းနေနေပြည်သက်ကိုအများကြီးကျွန်တော်အချင်းပုံစံအစ်တီပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ဒီစိလို group ရဲမိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းဟောင်းတွေထဲမှာပဲလေပတ်နေတာ entertainment လောကတော်တော်ကြာနေပြီကျွန်တော်တို့တချင်းအစ်တီရောနောက်တော့ပြည်သက်ကြိုက်မဲ့တချင်းတွေရောကျွန်တော်တို့ ဒီမှာရှိရကျွန်တော်လူပညာမောင်နှမတွေရနေပြီးတော့ဒီလိုမောင်နှမတွေဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းတစ်တွေရောတချင်းဟောင်းတွေရောအများဆုံးကတချင်းတစ်တွေပေါ့နော်တချင်းတစ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ပြီးလဲဖြော်ပြီးပြီးနေပါတယ်အားလုံးအားပေးကြပါကျွန်တော်ကတော့ music group ကိုရမ်းမိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်တွေအများကြီးဖယ်ပြီးပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်တွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဟိုခံစားကြည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် Music တော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေတာကြီးမှာဒီဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ်နေလာပြီးတော့ကိုယ်ကိုဆက်တာပါခင်ဗျအခုတော့ကြီးကတော့ကျွန်တော်ကအန်တူလေးတင်ထားတယ်ပေါ့နော်စင်ကြီးကနလာပါရခလာပါဒီကုန်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒီကုန်းကြီးကလည်းအများကြီးပေါ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတက်စားဆိုတော့ဒီတပိသားဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့အများကြီးဘယ်လိုပဲကတ်တဲ့ကုန်းကြီးပါလဲဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်ရှိနေတဲ့ တို့ရဲ့ချင်းလေးကို MTV ရက်ပြီးတော့ online မှာတင်ပါမယ်အဲနောက်ပိုင်းကြရတော့ TV စင်မဆောင်တွေတင်ပြီး online မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအခြေပြင်ရင်းပြင်တော့ TV ရက်ထွက်ပြီးတော့ပြည်တော်ချပြပါဒီ music တော့ဘလို့ကို promote တွေကခုတော့ကြားနဲ့ဝယ်ဆက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါင်းရတာပါကျွန်တော်ဒီမြစ်တို့ကကျွန်တော်ဒီ online ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ PPA အတွက်ကိုကျွန်တော်လည်းထင်ထားတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီအားလေးကိုကြိုက်နေတတ်လို့ရှိရင် share ပေးကြပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ပြီးတော့ပါဝင်ပေးဖို့ကျွန်တဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါတယ် Musical Musical အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မင်းအိမ်မက်ရှင်ပါကျွန်တော်တေးတေးဆိုပြပါအခုကျွန်တော် Happy Hour မှာ Infinity ကျွန်တော်ဒီပိုင်းနဲ့လာလာကော်ပီနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ music studio ကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုကိုကြီးကဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့တက်ချက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကအပတ်စဉ်ပတ်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်လာရောက်ဒီမှာ output တွေဆိုကျွန်တော်တရောနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ copy ပေးမှဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တဲ့တက်လာတဲ့လူပညာရှင်ဆိုတော်လေးတွေပေါ့ချို့ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကိုတွေ့ရပါတယ်ပညာရှင်များစွာလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူကနာမည်ရာမပြီးသေးတာပါအောက်ချင်မှာကတော်တော်လေးကိုပညာတော်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေအတွက်ဒီနေရာကအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့လာရောက်အားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးရောဒီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးရော ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မဲအိမ်မရှင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်တာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကတော့လင်းလန်းမြင့်မုံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Happy World မှာကျွန်တော် music tour အခွင့်နဲ့လာရောက်ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမတော့အခုကျွန်တော်ကို2019ဇန်နဝါရီကလာဒီကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအလူဆိုတဲ့ကိုဖြစ်ပါပါတယ်အခုကတော့အဲ့ဒီဆရာမားတဲ့တစ်ချိန်လေးကို MTV ရိုက်ဖို့ကတော့ဒီ season လေးမှာဟိုကိုမင်းဆရာဖိတ်ကြားမှုနဲ့ပေါ့နော် ထေရှားတဲ့အတွက်ဒီမှာလာဖြောပေးတာပေါ့နော်။ music တို့အဖွဲ့တွေကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲဟိုတက်တက်စားတွေရောဆိုတော့အခွေဖတ်ထားတဲ့လူတွေရောမဖတ်ထားတဲ့လူတွေရောတက်တက်စားတွေကို channel တွေကလည်းတွေ့ပေမဲ့ XC ကိုအကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်။တက်ကြီးအားလုံးပဲလာပါအခုလဲလဲလဲပေါ့နော်။အပိပါလက်တို့ဒီလူစစ်တို့အဖွဲ့အားလုံးအဖွဲ့တိုင်းအားလုံးကိုလည်း အားပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယူစီကိုဟိုမင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်နာမည်ကရိုးရဲဖြစ်ပါတယ်ဟို music tour အစီအစဉ်အရအပြည့်အဝရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုလူပညာလှူရှားမှုကတော့တစ်ချိန်လေးကြီးပါတယ်တစ်ချိန်လေးဆိုပါတယ်အခုဆိုးပွဲလေးရှိလိုက်ဆိုပါတယ်ဒါပါပဲအများကြီးနေပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ music တို့အစီအစဉ်လေးကိုတော့လေးစီရတော့ကိုယ်ကိုကြိုက်ဆိုတာပေါ့ဒီရကိုယ်ဆက်ရသိကောင်းမှုကြောင့်ဒီစီရအောင်ဆိုလို့ရတာပါ ခုကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီဖွဲ့ထားတဲ့ဒီဒီအစီအစဉ်လေးကိုနောက်အစီအစဉ်လေးမှာပြည်တဲ့ရပူကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုရေးရေးကြပါမယ်ကျွန်တော်အားပေးပေးတတ်တယ်ရောဒီမိတ္တူအစီအစဉ်ကိုအားပေးပေးတတ်တယ်ရောဒီအစီအစဉ်လေးပြလို့အတွက်အားလုံးဝတ်တယ်လို့အားပေးလို့ Musical လာပါတော့ဒီအားလုံးတော့လည်းကျော်နေလာပါဒီကတော့အတူမှာအပလက်လေးလာဖြစ်တယ်။ဟော6ရက်6ရက်ခလာ2019ပေါ့နော်။နေ့ရနေ့ရဒီလိုစူးလေး ဆိုတက်ခတ်ထားပါပဲစကန်စီလေးတစ်ခုတက်ခတ်ထားပါပဲအာစီးကြိုက်တယ်လေအစီလေးလာလို့မရဘူးဒီလိုတူလေးကရန်ကောင်းတဲ့ပုံလေးပါဒီမှာတကယ်အမှုပညာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အခုထပ်တဲ့ဆိုတော်တွေတော်တော်များများပါပါတယ်ဒီလိုလေးထပ်တဲ့ဆိုတော်တွေများပါပါတယ်ဒီကြောင့်ဒီဆိုတော်တွေအကုန်လုံးအကုန်ပြန်ဆုပြီးတော့အကုန်ပေါင်းစုပြီးတော့ဒီလိုတိုးလေးအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်လေးလုပ်ကြတာအရင်မဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီစဉ်လေးဖြစ် စစ်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အများအားရှိနေပါပါဒီဒါမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်း happy hour မှာ music play ဖွင့်ရှိပါမယ်ကျွန်တော်လည်းအများအားရှိနေတာမျိုးရှိနေပါလားလာတော့အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် music go